Пред да почнам, сакам да го направим да го направим повеќе интерактивно, така да слободно кога мислите и кога сакате да, да ме прашате нешто слободно ме прекирате, па ќе направиме некоја дискусија, зашто а, сакам да од ова предавање, кога ќе излезете од тука, веќе да имате чар, односно веќе да ја подобрите вашата фотографија, а воено и гледишта на светот. <clears throat> затоа прво ја би малку профил, профилозофирал по одно што е тоа фотографија, зашто баш ова што го спомнаме за времето и за технологијава, а, значи времето кое живееме пре, пребрзо, технологијата исто повеќе на отапува <clears throat> и забраваме што е уствари фотографија и како таа како таа фотографија се креира, односно како таа фотографија настанува. Значи многу дефиниции за фотографија фотографија е нинлив момент од времето, фотографија, мислам тоа е и магијата на, на, на, на нашето хоби. Е, ние успеваме е, преку фотографија да украдеме еден минлив момент од времето и да го заробиме во вечноста на медиумот, на папирот, на, на хартијата, извините. А, углавно, моја, моја дефиниција за фотографија е, е фотографијата е уметничко изразно средство. Значи, и, и умет, уметничко, односно, зашто изразно средство? За, што, кои се други изразни средства? Ја често ќе го спомнам, говорот, музиката, ета, да, архитектурата, се се тоа некои изразни средства. Како што ние зборуваме, ствараме некоја мисла во нашата глава и ја претечуваме со јазикот говор, односно сите да не разберат, така исто и фотографијата. Користејќи некои елементи пред нас кои се визуелни елементи, ние говориме, раскажуваме некои причи, поставуваме некои прашања, изразуваме наши емоции, што да направиме некого љубоморен, нервираме некој и така да, Значи се може да постигнеме со фотографија. Али ако користиме правилно, ако ги користиме тие визуелни елементи правилно. Значи тоа е исто како, како која зборуваме. Може ние да ете, ломотиме само нешто викам, да правиме празни муамети и кога некој седна страна да не слуша, ништо нема да изглече тоа. Или наједноставно, наједноставно е ете, ете, што знам, Зоран, дај поле ми го апаратот, ако се изразам неправилно, бл, нема никој да ме разбере. Исто фотографијата, ги искористиме тие елементи правилно на фотографија, сите ќе ме разберат, односно таа емоција што имам, таа мисла што ја имам, убаво ќе ја преточам на фотографија и сите ќе разберат што сакам, што сум осетил и што сум сакал да кажам. Е сега како така настанува фотографија. А, исто како односно за, за разлика од другите уметности, фотографијата е малку потежок, потежок медиум за, за создавање, односно изразување. Зашто потежок? Зашто Успоредба, ако земеме со ликовната уметност, или музиката, или што знам, литературата, тие автори имаат повеќе време да се изразуваат. Значи, он својата мисла ќе ја генерира у главата и он може следните 30 години да го пишува тоа музичко дело или да слика, да слика. У секој момент може да каже, аха, до тога што, што, што, што имам направено, можам да го фрлам карта и да почнам од понов. Кај нас и фотографијата е малку потешка. Ние имаме 125 дел од секунда да ја креираме таа фотографија. Тоа значи треба да видиме што ќе се деси унапред у време, ја викам гледаме иднина, мора да видиме што ќе се деси, да ја наместиме апаратот, да наместиме пленда, експозиција, осетливо, да избереме ракурс, да избереме кој објектив ќе користиме. И тогаш да го заробиме тој момент од времето. А тешка, но и е, баш, баш е, магична, е да кажем. Зашто тој момент кога го заробуваме на фотографија, со тој момент ние вржуваме многу повеќе од само што е пред нас. Значи, со тој момент го вржуваме нашето мислење, нашите ставови, на, а, нашите емоции и секој пат кога ќе ја гледате фотографијата, секој секогаш ќе враќате, ќе се враќате на тој момент. Значи со фотографијата се со една нога во во на моментот на на сликање. Е сега баш ова технологија ова не нема не имаете доведено у заблуда како креираме фотографија. Значи фотографијата се креира со светлина Значи, за да се доведеме ние у позиција на тие јаки автори, еве, јаки е, умственици, да ги кажеме, како што се, што знаме, Моцарт, Шекспир, што знам, Да Винчи, Михеланджело, значи, сите тие луѓе имаат мисла, и ние фотографите имаат мисла. Тие почнуваат со своји материјали, ние мора да почнеме со наши материјали. Наш, наш, наш материјал за работа е светлото. Че ние мора да се доведем у таа позиција кај што кај што не важат никакви правила. Значи ја често ќе кажам а, Толкин пример а, а, Lord of the Rings или тоа Господа на прстените или Star Wars или што знам. Тоа се луѓе кои имаат измислено свој свет. Ама за да измислиш свој свет треба да се ослободиш од сите правила и закони и норми кои што овој свет не ги има наметнати. Значи треба да се ослободиме од социолошки правила, треба значи што не ги има наметнато ова општество, ова државно уредување. Треба да се ослободиме од баш буквално се па на крај и од физика и од хемија која што постои се. Значи момент кога ќе дигнеме ние апарат, кога ќе уотвириме нешто у, у, у кадар, оквируваме и се ослободуваме баш буквално од све. Не постои боја, не постои физика, не постои хемија. Ние ја пишуваме таа приказа. Значи, ние го раскажуваме тоа дело, кој, односно таа мисла која имаме. Се додека се држиме за овој свет и за ова физика и за ова хемија, се потешко ќе ни биде да се изразуваме слободно у светот на фотографија, односно у светот на уметничка фотографија. Значи, А баш кај еве сега како како ова, физиката напредува, баш оно и така ќе испадне квантна физика сега вика дека ништо не постои додека не се погледне. А, јас знам примери за за боја можам да ви докажам дека боја не постои. А, тоа го имам учено ја трета година физика. Значи бојата за за да докажеме дека боја не постои, треба, односно за да докажеме дека боја да постои, потребни се два услова. Треба да имаме светлосен извор и треба да имаме предмет. Светлосен извор може одма да, да изтестираме тука да затемниме, да угасиме светло и да видиме дали некој ќе гледа боја. Значи, момент кога немаме светло, немаме боја. А кога немаме предмети, може да тестираме, ајде, пример. Пример е, земјата е тука, сонцето е тука, и јасна средина што ќе гледам, Значи се околу мене ќе биде темно, освен земјата која што е пред. А, а светлосниот извор дава светло, односно светлото проваѓа покрај мене. Значи ја ќе околу мене ќе гледам темно, освен тоа што е пред. Имено, значи ако не постои предмет или ако не постои светло, не постои боја. А, како фотографи, јас ви, ви помагам малку да се ослободиме од овој свет. Сакаме, пример, некоја планина да, да направиме повисока или пониска. Само треба да чушете надоле и да се дигнете на прсти. Таа планина ќе ја мрдате погоре или подоле. Или може, пример, е, сакам да, да кажам нешто за ова предавање. Таму двајца ако се степа, ја сакам да го представам предавањето како лошо и ги сликам у кадар само нив. Тоа што гледачот ќе гледа е на тоа предавање во тепачка. Ако сакам да, да прикажам друга прича, ставам овој кадар овамка што е се мирно. Углавно, на фотографијата е што тие наши причи, мисли што ги имаме тука, може ние да ги ставиме у кадар и ние да раскажуваме таа прича. Значи, ние сме креатори на нашиот свет. Ако имате нешто на прашате поводно со ова, слободно не прашате. Углавно, што побрзо се ослободите од овој свет, толку полесно ќе работите а, со просторот а, и со се околу вас. Често значи, почувам, со некои тие основни грешки што, што се прават и како да ги избегнуваме тие грешки, а, за да си ја подобриме таа фотографија. Ја ги менувам, ајде да ги пишам, ки, значи, прва и основна грешка, а, е, ја имам крстана како ВЦ плачка фотографија или синдром на ВЦ плачка фотографија. Што сакам, што мислам на однос тоа? Тоа е фотографија која што не е никаква вредност а, фотографија која што се слика само како ете. Сме биле тука да сликаме и ќе влезат а, овие помлади генерации у ВЦ, у кафиќи и едно 50 фотографии ќе направи, никаква вредност таа фотографија нема. Значи, моментот кога ќе избегнете да правите фотографии кои, кои немаат никаква вредност, веќе се направиле корак према тоа што сакате да го кажете. Значи, изфрлете и тие празни муавети што ги викаме, и сврлете ги тие и веќе тоа што кој го кажувате, веќе почнува да има вредност. Следна, а, следна почетничка грешка, а, почетничка грешка е ампутација. Под ампутација се подразбира сечење на делови на тело. Значи, ако имаме у фотографија, не само тело е, се, генерално сечење на делови од некоја целина. Значи, еве ќе фатиме луѓе, за луѓе ќе зборуваме. Ако исечеме у кадар, ни фали една рака од човек, или ни е пресечена пола, или му фали глава од кадар, или му фали коса од кадар. Значи, се е тоа ампутирано. Се е тоа ампутација. Под ампутација се подразбира и, значи, ова се, ова се екстремни примери. Под ампутација се подразбира и сечење со позадина. Значи, често кажувам, чекај го, илустрирам некој портрет, изведеме да стикаме и позади ридот и проаѓа врз глава и е, на, на низ врат. Позадината или пример тоа да не е рид, да е некоја градска средина, некоја куќа ја сече баш на пол. Ивицата на позадината го сече главниот мотив на половина и не мора на половина. Често се дешава кога се сликаат луѓе на, на скали. Значи, скалите се баш оштри линии со кои го сечете вие главниот субјект. Значи, ова како може да го избегнеме? Значи, ридот може да го качиме горе или да го спуштиме доле. За, за да го качиме горе, само треба да чучеме. За да го спуштиме доле, треба да се качиме на столче или да се на, на прсти и ги избегнеме тие. За ако е куќа, може да направиме корак лево или корак десно и едноставно го или ја избегнеме таа ампутација. Треба да се внимава многу е, кога цртаме е, вака и кога е ампутација во прашање. Треба да се внимава многу и на ивиците. Че значи, се што се стави на ивица на фотографија и се дава значење. Се што е на ивица, значи не е само не важи ова само за за фотографија, ова се некои ликовни изразни е, ете елементи. Се што ставиме на ивица и како паѓа во очи. Така да ако сакате нешто да нагласите у таа фотографија мора да го ставите ставите го на ивица. А, значи ептен ако сакате да нагласите, после ќе зборува за некои правила на читање на фотографија и точки на интерес. Uh, исто честа грешка која се, која се дешава, која спаѓа под ампутација е сечење на сенки. Значи, сенката е додатен елемент од овој човек, или од некоја зграда кога да ќе ја пресечете таа сенка, сечете од целината на, на тој елемент. И секогаш кога ќе сечете и кога ќе правите вакви грешки, ќе дојде некој е, стручен, е, некој стручен жири кој ќе погледне и тоа ќе му боди во очи. Ние како фотографи треба да го контролираме а, гледачот, односно окото на гледачот. Не смееме да дозволиме ние како фотографи гледачот да, да сам да гледа во фотографијата, односно сам да анализира во фотографија. Ние мора кога, фото, кога гледачот ќе застане пред фотографи, мора да му кажеме ти прво ќе погледнеш тука, а после окото ќе ти иде овамо, па ќе ти иде овамо, па ќе ти иде овамо. Ако оставите сам да ја гледа фотографијата, значи веќе сте го изгубиле гледачот. Он посебно ако има цела изложба фотографија до фотографија, ако го оставите гледачот он сам да ја гледа фотографијата, он сам да ја прави причата, он ќе си продолжи на следната фотографија. Значи, идејата на вас како фотографија е вие да го фатите, да го заклучите тебе тука и вие да ја водите приказната. Он може да фантазира само таму кај што вие ги му дадете место да фантазира. Односто таму он да размисли исто како што е у литературата. Значи, причата ја води писателот, а како ние ги ги ствараме ликовите и што знам пример. Е, ајде, не знам, писател. Значи, ако сака писател да ни каже дека тој лик има бркови, он ќе ни каже дека има бркови. А ние ќе му ја смислиме как, каква му, какви бркови има. Дали му се цре, црни, дали пери, така. Да. Исто фотографијата. Ние даваме отприлика кај, кај што он треба да иде и како треба да ја перцепира таа приказна, која ние ја раскажуваме, а кај он ке фантазира, на кој, у кој правец ке фантазира, ние, ние диктираме како фотографија. <coughs> Ван ампутација има последна точка ќе ја викам јас. Односно, у фотографија која ставаме непотребни работи. А, пример, имаме пейсаж, идилична, што знам, површина некоја река те поминува на средина на кадерот, а, некоја селска куќа, тамо трло, стадо овци околу и преку целиот кадар бандери со жици. Значи на тие бандери не има место таму. И едноставно, кога ќе погледнеме, кога ќе го погледнеме тој кадар, прво што ќе му падне на гледачот у очи се тие бандери. Едноставно го губиме повторно него. Така да тоа, тие бандери може да ги, да ги решиме и да излеземе пред нив, да испаднат они од кадарот и да се завртиме што друго да А, под шушљаките у градски средини може да имаме кога имаме стабилни се форми, куќи, згради, они ние имаме некои гранки дрво. Или што знам, дјубре по улици. Се е тоа шушлек на кој не му е место тука и треба да го избегнуваме у фотографија. Ја често, често кога идеме на сликање со, со нашиот клуб, ќе видам дека пред нив има нешто канче или фрлено, фрлено ѓубре и он упорно ќе ја слика фотографијата и после ќе чисти у фотошоп Место да направи два корака, да оно да го собере и да го тргне на страна позади него. Значи, гледајте ги тие сетници, зашто тие сетници и како бодат очи на жирито. Посебно кога ќе дојдете у позиција за награди. Кога ќе дојдете у позиција за награди, е, жирито гледа најмал детај да ти избаци, зашто веќе сме у тесен круг кај што имам паш јаки фотографии и жирито гледа баш онака, најсетници само да ти ја тргне твојата фотографија од, од тој тесен круг за нас. Преекспонирани, подекспонирана фотографија, тоа, тоа ви е јасно. Значи, кога фотографијата не е убаво осветлена, или има превеќе преве светло во, во кадрот, или има премалку светло во, во кадрот. Значи, не треба од белци да правиме црнци и, и што Оглавно треба да е убаво осветлена фотографија, кај што, кај што сакаме да нагласиме нешто. Најчесто е, е, мене ова ми така, така занимлива падна што, што клубот се вика Широкаго. Најчеста грешка која, почна, која се работи со објективи е изумување дека имаме нос. Значи, посебно тие што имаат зум објективи. Зум објективи не се викаат зум објективи, тоа е популарно име, него се вика варијабилен објектив. Правилно. Варијабилен објектив тоа значи дека во самиот објектив има широкоаглен објектив, нормален објектив и у некои дори и телеобјектив. Значи кога бираме ние објектив и кога користиме објектив, посебно овие што се зум објективи, забраваме дека може да одиме. А нешто а, а, што знам, еве сакам зора да го сликам, И сега тука сум на место не имам објектив, зашто да одам два корака наваму, кога може да завртам ја со ваму и зона да ми се приближи. Значи тоа е еден од најлошите начини на размислување. Значи тоа кога ќе завртиме ние, ние бираме ствари, телеобјектив. Телеобјектив го компресира просторот пред себе, а широкоаголниот го шири просторот пред себе. Е сега што имаме ние направено? Ние имаме направено кога ќе избереме телеобјектив, целиот простор до сплеска. И целата а, а, целото богатство у дубина го убиеме. Значи има своји предности и телеобјективот. Али аголниот кога сликаме со, ши, со широк агол, посебно е, ако сакам да го сликам зоран, ќе дојдам тука кај него и од тука ќе го сликам со широк агол. Обично жирито, кога ќе види фотографии сликани со широк агол, знае дека тој фотограф е доволно сигурен во себе за да влезе у приватен простор на зора или на било кого што слика има а, самиот а, самиот субјект му има дадено дозвола да му влезе во приватен простор и да го овековечи тој тој момент кој кој е таму го дели со него. Значи, убаво е што мене се баш свиѓа тоа широкаво, иако а, а, турците сите како познати по тој значи, фотографија со широкаво еве, да кажем едно 90% од тие фотографии кои се со широк агол настанати на тие меѓународни изложби се од турски автори, зашто турс, турската фотографија е баш позната по тоа. И о, е ете, викаме дека важат други правила, не е како Европа нагоре, кај што не смееш да придеш до човек или ти, ти треба да, дозвола. Кај нас уште имаме така дозвола, кога е на јавна површина да можеш на некој да му придеш од близко да го сликаш и без да подпишувам да подпишувам формулар и после дека ти можеш да ја користиш таа фотографија на која слика. Негде по Европа, посебно Швајцарска, не можеш а, што знам, треба ако сликаш некоја нива или некоја површина, онда е газдата, па он мора да ти подпише, Ако го нема на фотографија, он мора да ти подпише дека он има согласност, ти има согласност да ја користиш таа таа фотографија на, на, во која е таа нива. Углавно тие се некои почетнички грешки е, е, у фотографија. Момент кога ви ги е, избегнете овие е, почетнички грешки, веќе формирате посаглам е, фотографија. Е сега како да го, како да ја ојачате таа приказка уште повеќе. Значи е, ова е е некои правила кои ги имам ја извлечено анализирајќи психолошки гледачи и ово и она, и е мои правила, кои што не мои правила, него мои ете поеми кои ги или не, мои заклучоци кои ги имам из, извадено и кои ми помагаат на мене у, у брз развој на, на моја фотографија. Прво е правило на читање на фотографија. Значи како гледачите ја читаат фотографија. Како гледачот кога ќе застане пред фотографија, кај му прво паѓа око, кај он прво влегува во фотографија. <clears throat> Ја приметив дека кај нас фотографијата се чита од лево према десно, по, верти, по хоризонтала и од доле према горе по вертикала. Значи ова може да за, за вертикала предпоставувам дека е земјата ја рачувам, рачунаме како нешто стабилно, како нешто сигурно и увек поаѓа погледот па е излезе на знаеш, по чаши треба да измеркаме некоја девојка или дечко. Значи прво почнува од доздола, не почнува никош од одозгора надолу. А од лево према десно веро, веројатно дека така имаме научено да читаме зашто сум често на Блиски Исток. Таму фотографијата е перцепира на ово. Значи, сите мои фотографии кои ги праќам на Блиски Исток, ја ги само флипувам. Зашто? Ако фотографијата е, што знам, а, е, човек кој покажува наваму, ова фотографија а, тука и така уопште нема да пројде. Кај нив и така ќе пројде. Е зашто зашто кај ќе пројде? Е, ај каква. Да, да. Јасно. Што сакам да кажам. Ово го имам приметено. После видов дека се има нешто слично у, у уметноста, кој се вика правило на контрапост. Значи, ако имаме ние гледач која чита фотографијата наваму, имаме гледач која чита фотографијата наваму. Значи, вака овото влегува фотографија. Ја приметив дека гледач, ако му ставиме на, на гледачот нешто овака, човек кој покажува натаму, имаме еден куп фотографии наредено, гледачот ќе влезе со окото, ќе дојде до него, а главниот мотив ќе вика продолжи дајме. Односно продолжи и гледачот ќе се продолжи на следна фотографија. Ова нема да се деси ако некој арапи не уживито. Зашто они таму влекуваат навод. Е, они ќе влезат у фотографија, ќе дојдат до него, а тој им вика, гледајте назад, имате нешто испуштано. И тука гледачот ќе се задржи. Значи, тоа, тука ќе го фати е, е, е, фотографот, ќе го фати гледачот и ќе го сконцентрира тука. И сега веќе сме, сме направиле некој, еф, еф, сме постигнале нешто. Гледачот го имаме сконцентрирано таму кај што ние сакаме да го сконцентрираме. И сега ние ќе почнеме да раскажуваме прича од тука. Значи главниот мотив ни почнува од тука. Ова сега правило на контрапост. Кај нас ставете се, или правилно на стрел. ставајте се на десно, значи дали портретот ќе биде натаму завртен, дали што знам раката ќе покажува натаму, дали стрелката ќе покажува натаму, едноставно го фаќате, го фаќате гледачот таму, односно го сконцентрирате погледот кај што вие сакате да го сконцентрирате. Значи сега ова харикина да мора тука на средина да е. Може и оваму да биде, и оваму да биде. Углавно со правилно на контрапост, ја успеам многу лесно да ја фатам од кај ќе почнам причата. Значи, гледачот кога ќе погледне, кога ќе погледне мојата фотографија, аха, он тука ќе, ќе се задржи, зашто јас со психолошки, со психолошка игра, со игра на, на стрелки, го заклучувам таму кај што сакам да го заклучам. Друго правило што може многу да ни помогне у креирање на подобра фотографија е точки на интерес. Точки на интерес ги имаат старите, стари грци откриено. И они прават, пуштаат диагонали, па на диагоналите пуштаат нормали. А, кај што се диагоналите и нормалите сечат, таму има најголема веројатност окото прво да падне. А, ние фотографите користиме малку подрукше. Ние, ја може да имате и приметено во, во апаратите, ако, ако вклучите грид. Фотографијата е делима, односно кадарот го делиме на три еднакви дела, по хоризонтала и по вертикала. Кај што се сечат правите, ние ги викаме точки на интерес од прв степен. И тука е, е, у една од овие тачки е најголема веријанта да падне ова. Значи, ако почнуваме, ако сакаме да раскажеме некоја прича, ставаме тука или тука. Средината, ако нема ништо тука занимливо, доминантно по форма, по облик, по боја, по она, тогаш окото иде на кај средината. Значи, ја често го викам ова, да земете некоја слика од е, средношколци кај што се наредени глава до глава, глава до глава, скоро идентични. И кога ќе ги наредите глава до глава и првот ќе ја погледнете сликата, фотографијата, у некој од овие точки падна во покот. Што значи, да се скоро идентични јате глава, некоја примерно од глава и што знам црвен капа, нормално дека ќе на друго место ќе падне поголема. Углавно, ако се доведеме ние опозиција окото, да, односно да не немаме ништо фотографија и уточка на од друг степен, ако го пуштиме ние гледачот да шара по фотографија и он да анализира, он да си прави своја прича, никој веќе нема од гледачите толку време за да стои пред фотографија и да анализира. Он ќе застане, ми пали, не ми пали, прва идам на следна фотографија. Значи, мора, мора да ги искористиме фотографија сите, и маркетишки трикови, и психолошки трикови, се да искористиме за да го задржиме прво гледачот тука, а после ние да ја раскажуваме причата која ние сакаме да ја прераскажеме. Дали, дали прича, дали што знам емоции, дали прашање да поставиме, дали било што. Значи, следно се дијагоналиеве što je sve što stavimo na, na dijagonala, e, ne je normalno, ne je sigurno, ne je podinamično, tako da s tega što može da je koristite dijagonalata, koristite je dijagonala. Znači, ja e, evo ovako, primjer, za dijagonala. A, eto imam neko pejsaž, imam ovakva reka, i imam pejsaž i ovako je Primjer. Znači, tuka regata je stavljena dijagonala i je pozanimljivo od ova statično što je. A, uglavnom, koliko je početo vi je da ih koristite, već je ono, počnuvate da, da stvarate ozbiljna fotografija, fotografija koja koristi a, e, vizualni elementi, likovni elementi, sada raskažete nešto. Dalje imate nešto na Слово. Тука јас сум помладица, не знам. Ја носам две презентации, ако ви е ова јасно, избегавајте ги грешките, правите ги овие, користите ги овие некои правила за подобрување на фотографија и текако, значи, од денеска можете да правите поуспели фотографија. Може би, Владо, извините, може би за широкиот широкоагловниот објектив и телеобјективот, примери ако имаш, за тие што се почетници, нејасно на лепењето, ширењето на Не спремив, али ние тоа, тоа ни е вежба на нас. Мој фотоклубуманот држи фотошкола која е собрање од 9 месеци. Така да, една од вежбите е тоа објективите. И имам примери, ќе ви пуштам, ќе ви пуштам примери што правиме ние. Ние ставиме троица луѓе оделечени на на 1 метар еден од, друг. У дијагонала ги вако ставиме. И како фотограф прво ќе избере широбава, ќе заврти објективот на 18 мм и ќе слика од некоја позиција, односно да ги фати, ќе ви ја пратам таа фотографија, па Зора може да, да ја сподели со вас. Значи, и сликаме луѓето пример овака. Кога сликаме со широкоаголен, тој еден метар бива, тука бива визуелно изгледа како метар и пол, тука бива веќе како 3 метра. Така така добиваме е, перцепција, зашто широкоаголниот објектив го просторот пред себе го развлекува нормалниот објектив, значи ова е да кажеме 18 мм објектив, широкоаглен објектив. Нормалниот објектив од прилика, значи 50 мм, ќе од прилика ќе даде исто, значи тоа тоа 1 метар, поново они ќе видат еден еден еден позади друг, да кажеме, но тој простор веќе бива 1 метар и 1 метар Телеобјектив, нај, значи кога ставиме на 200 мм, телеобјектив, значи баш буквално изгледа како да стојат еден до друг. Зашто тој просто метат го има сплескано комплетно. Углавном избегавајте те ја ја го користам телеобјективот само кога треба да да кога сликам пейсажи, кога сликам што знам пресеци на ниви, кога сликам е што не можеш да фатиш тие пресеци, не, тие ете, а, како да кажам, големи површини тоа не, тоа не можеш да ги онака собереш у фотографија да прикажеш таа динамика на тој на тој пейзаж пред тебе. Овака а, кога сликам луѓе, а највеќе сакам да сликам луѓе, о телеобјектив бегам како тоа, не во мама кој ја таму. Значи, да спорот за објективите, кои објективи е најдобро за почетници и на што треба да се награди? А, најдобар објектив е тој што го имаш. Тој што го имаш е најдобар објектив. Уопште не ти треба да инвестираш опрема во објектив, уопште, е пари во објектив. Најдобар објектив е тој што го имаш. Секој објектив си има своји предности и своји мани. Колку повеќе го користиш само тој објектив, по, повеќе му ги, ги учиш маните и му ги учиш е, врлините. И како фотограф ти научиш да се изразуваш таму кај што он ја. Значи, тие што купуваат еден тон опрема, а се вадат со уметничка фотографија, едноставно се угушат. Он има милион објективи, има наредено 50 објективи и кога треба да слика, еди ке врт, ке врт, ке врт, ја ке направам 50 фотографии и те та, тие први моменти, први контакти со луѓето или што знам, птиците или ово и оно, ја ги ги заробам, он додека да се намести, додека се реши, додека формира идејата, веќе отишол момент. Така да сконцентрирате се на еден објектив. Оно, не влегувајте у таа замка техника, техника и техника. Кога ќе влезете у таа зам, замка техника, само се глушите. Ја често ја кажувам примерот на председателот на мојот клуб. Значи, отидовме на едно село, Герман, баш 60-70 км од, од Кумано, и она тога се освести дека забравила да напуни батерија. Слигаше две-три пози и заврши. После зема телефон обичен и пази ова се дешава пред 4-5 години, кога нема телефоните нема да толку глав камери. Зема со телефон, отслика една фотографија со девојче, преден, преден план, заден план, нешто клуч, ете девојчето као узаробеништо, нешто така, знаеш, раскажува прича. Со таа фотографија она свој најмалку 5-6 златни медали направена со телефон. Така да, воопште не, не ни треба јака камера, јак апарат, јак објектив за да направиме фотографија. Значи фотографијата не се формира туку во. глава. Колку ти колку е појака мислата тука, причата која сакаш да ја пренесеш, толку толку знаеш, односно колку убаво се изразиш преку, преку тоа што го имаш, тоа тоа толку подобро за гледачот. Киево е. Праше, праше, 40 Значи само не влегувајте во замка. Јас знам многу клубови кај што кај што немаат од кого да учат, немаат кој да им продава филозофија на фотографија, нема кој да им продава композиција, нема кој да им гост, да да, филозофија на фотографија објасни, они влезат од замка на на таа техника и на, на нивните состанци ќе биде и ово објектив излезе, оно, оно објектив излезе, јас сум купил ваков објектив со ваква бленда, апаратот ова со о, о, волку и волку исо со, еве јас имам апаратот 5000 евра, го, го купил зашто исто се излажа као, као ете. Ка не, А? Канон, ама се излажа, нај, нај, најотворено ви кажам. Ке земам канон, ке земам канон 5 Марко и ете, викам, ке ми треба мене за ноќни снимци. И ја направам само два-три ноќни снимци. И тоа може да го направам со пило кој друг апарат. Така да те тоа е О, и со осетливост ке ми треба мене. Воопшто не ми треба, знаеш, да дадеш толку пари, а само три снимка ноќно да имаш, тоа е онака за джаби фрлани пари. Така да. Наша <laughs> Да, управо да. Најдобра, најдобар апарат и најдобар објектив е оној што го има. Значи, не го усовршете, најдите ги тие што е мани кај што е, кај што, кај што он не е оштар, кај, значи го избегавате, пример, ако ма, е, ја имав, имав објектив, со што имам објектив 18-200. И знам а, дека тоа објектив е слаб, од 35-ка надолу и од 105-ка нагоре. Едноставно джабе го имаш. Он пишува дека 18-200, джабе го имаш. Кога ќе го завртиш на 200 мм, на джабе статив, джабе ова, джабе она, едноставно нема оно штрина таму. Го те да тука на, на ете наши мајстори што викаме, ама фотографи, па што може да го штелува. Мене ми интересираше ете како да го наштелувам на 200 Наставно да нема, нема објективот оштирина на 200 мм и едноставно решение да го користам на 200 мм. Е, углавном, углавном не влегувајте у таа замка, само ги најдете кај кај е он слаб и не и не работите така. Поведете. Искористете ме, прашајте ме. Имам две презентации ко овие фотопрезентации се имено нашиот клуб ги уведува. Кај нас на Балкан обично за да се представи автор се представува со колекција на фотографии со изложба. А, турците и овие на Блиски Исток се малку да нас и укапирале дека можеме кроз дигитална презентација, дигитална а, а, ете колекција на фотографии да го постигнеме истиот ефект. Па на нашиот клуб те е тоа искуство што го стекнавме од Турска, од Блиски Исток, почнаме да го пренесуваме од пред 6 години тука во Македонија уште не е популарно, ама ете гледам сега за нова година, за две години веќе авторите почнуваат да размислуваат на фотопрезентации, да направат своето творешко да го, да го заклучат у фотопрезентација, па дури да го, и да го надградат.